Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. The director's food is getting cold. ding ding ding ding ding. So tap is all the ding ding ding ding ding ding ding. Pô, foca nessa aqui, tá? Foca nessa aqui que essa tá uma afronta Essa tá de verdade Essa daqui tá o gong, hein? Essa daqui tá o gong, hein? Caralho Essa daqui tá danoninho. Tá danonito Atenção, perdida. Mais uma, hein? Mais uma, hein? É hit? É hit que se fala? É hit? Então, toma, querida Oi, minha picote faz bem E seus problemas resolve Na superioridade ela senta, da superioridade ela forte, da superioridade ela senta, da superioridade ela forte, forte, forte, forte, forte, forte, forte, forte, forte, forte, forte, forte, forte, na superioridade ela senta, da superioridade ela forte, da superioridade ela senta, da superioridade ela forte, da superioridade ela senta, da superioridade ela forte. É o pezinho da BM que vai te chamar de puta Que nós já tá ligado que você não é furipa Cê tá com de putaria, então nós convoca ela Que ela não vem sozinha, sempre brota com as coletas Então, puta tira, puta tira, puta tira, puta tira, puta tira, que era pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode. Foca nessa aqui, tá? Foca nessa aqui que essa tá boa afronta essa da verdade. essa daqui tá o gong, hein? Essa daqui tá o gong, hein? Caralho, essa daqui tá danoninho, tá danonito. Atenção, querida. Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Guga. Putaria à vontade, e se foda, porra. Solta a putaria pra ela, DJ Guga. 大丈夫か para tu bailo. know no bailo. Ah.